hon, ni atzo gazte batzu gino nintzen, egun gohor xamar esan zen gaurko goiza dehor nun bait, baina hemenago, pozik, guztua, zuekin, konpartitzen une hau. Eta ziko nintzake esan ez, ba, eskarrik asko, eskarrik asko, gazteei, hemen eoteatik bai, baina batez ere eskarrik asko, ba, gazte aktiboak izateatik, antolatuak eoteatik, orain, orain eragiteagatik etorkizun hobe baten alde, kezkak, proposamenak, beharrak eta soluzio posibleak eunero eunero konpartitzeagatik eta gaina beti modu kolektiboan eta erikitzailean egiteagatik. Eskarrik asko guzti honengatik. EH Bildu garbi dauka, eunero demostratzen du gainera, herri antolatu bat, auzo antolatuak eta gaztedi antolatua tresna ezinobeak direla herri batek dituen erronkei aurre egiteko modu egokian. Izarrek panorama Junxamarra azaldu digu Donostian gazteentzat. Baina bi gauza importanteare aipatu dituzu eta gogoratu nahi ditut. Batetik esan duzu etxipenaren aurrean konponbideak behar direla. Eta bestetik, azkatasunez eta lasaitasunez bizializateko bermeak behar ditugula. Bilak dira oso importanteak eta bilak azpimarratu nahi ditut. Gero mandatu batut, batzu, jarri eta hoiei buruz itzein godeet aurrera asio. Eta bai, izar, bai, etzipenaren aurrean, azarre antzuen aurrean, hemen egin behar duguna da itxaropenerako aukerak ireki, arazoi soluzioak eman eta erronka nagusiei irtenbide sendoak bilatu. Eta hau denok batera egin behar dugu. Gazteekin egin nahi dugu eta batez ere gazteekin behar dugu egin. zu, dato batzuk, izugarriak, ni ustete iru mila eta lareun donostiar joan diela donostiatik, ezintutelako hemen bizi, azkeneko urtetan, izugarria dala, beste dato bat, ezagutu zuen, ba oso batzutan, gune batzutan, gentrifikazioa iritsi da euneko hogeita bostera. Eta donostiatik, joan behar izan du leku batzutan, euneko hogeita bostori, ba bizitzea beste herrietara. Hau normala ere bada kontutan hartzen baditugu batazbesteko prezioak donostian. Alokairua mila euro gutxi gora bera batazbestekoa eta etxe berri bat ba, bosteun mila euro gutxi, gutxi gora bera. Ta gero, gero entzuten dugu ba, gazte gutxi dagoela donostian. Ta ni galetzen dio dana nere burua da ba, nola egongo dira gazteak espaizkiegu ematen eman beharrekoak eta espaiegu etxea bat izateko bermea jartzen bain gainean. Hau da eralitatea, joan iten dira gazteak ezin dutelako hemen gelditu. Gainera, gainera, entzun behar izan dugu, danok entzun dugu, bakoitza bere auzoan emanzipatu, bizi, edo zar izatea dela eskizitez bat. Eta guretzat ez da eskizitez bat, guretzat helburu nagusia delako gazte donostiarrak bere bizi proiektua donostian bertan garatu izatea. Bizi baldintza duinekin eta behar dituzten kalitatezko zerbitzu eta ekipamentu guztiekin. Hori da gure helburu nagusia, gure helburu nagusia delako donostia errekuperatzea. Eta hau zuekin egingo dugu. Behar diren tresna jarri, zuek zuen prozio, prozesu propioak abiarazteko, empoderatzeko, autogestionatzeko, aktiboak eta antolatuak izateko, eta egindako lanak konpartitu ahal izateko. Elburua, ba, donostian bizi eta donostian gustora bizitzea. Ze aitortu beharra dago, deskonexioa izugarria dago, honetan ere, udal gobernua eta zuen artean. Eta guk, gobernatuko dugu, precisamente, gobernua zuen eskuan, herritarren eskuan, utziz. Horixe da, difentzia bi ereduen artean. Eta etxe bizitza da gakoetako bat. Guk etxe bizitza ulertzen dugu eskubide bat bezala. Hemen donostin, dejar azer bat, gertatu da, azkeneko urtetan, fun, funts putreen mesedetarako nagusiki eta estira hartu hartu zitezkeen neurriak adibidez etxe hutsak alokairuzko merkatura pasatzeko eta hartu dira hartu behar etzirenak turismoaren askunde deskontrolatua adibide gisa garestitu duena etxe bizitzaren prezioa guk turistak eta bizitariak nahi ditugu zaindu nahi ditugu eta zaindu egin behar ditugu. Etxera bueltatzen dienean, ondo hitz egin dezaten donostiari buruz eta Euskal Herriari buruz. Baina donostiarrak eta donostiako gazteak ere maite ditugu eta zaindu egin behar ditugu. Ezin duena izan da, bate den askundea bestearen kaltean izatea. Erabaki okerrak hartu ditu dal gobernuak, etxe bizitza berriak egin dienian ere. Pisu babestuak minimoetara, eramanez, ez, eta hauen erdia gainera tasatuak izanik. Donostian, pentsatu, pisu tasatu bat, irure mila eurotik gorakoa dela. Hemen bertan, amara dugu adibide bat. Hemen, berroi tamar etxe bizitza, erekiko dituzte, lurzoru publiko batean. Eta entzun dugu, goiaren asmoa, erdiak tasatuak, erdiak prezio librean eraikitzea izan daitekeela. Guk ordea lurzoru publikoa aprotxatuko dugu beti, eraikitako etxe bizitza guztiak, babestuak eta alokareuzkuak izateko. Hau delako donostiarrentzako aukerak sortzea. Hau bai dela. Eta mandatu bat, eman diguzue mandatu bat, eta gu pres gaude betetzeko. Alokairua mugatzea eskatzen duzue, eta aukerak ikusten ditugu hau egiteko. Horretarako, orain astebete, iragarri nuena, nahi dut zuen aurrean berretzi. EH Bilduri esker, Madrilen onartu den etxe bizitzaren legea aplikatuz, Donostia hiri tensionatua izendatuko dugu lehen minutuan. Indarrean dauden alokairuek ezingo dute funts putreek aplikatzen dituzten igoerak aplikatu. Eta alokairu berrietan erreferentziazko prezioak ezartzeko aukera izango dugu. Azkeneko urte hauetan, alkateak estio heldu nahi izan gaiaren mamiari. Eztabaida ere desbideratu nahi izan dute. Eta ulergarria da, urte hauetan ez dituztelako hartu, hartu beharreko erabakiak eta hartu dituztenak hartu beharre zirenak izan baitira. Ondorioz, egoera okerrera egin du eta alokairuaren prezioa izugarri igo da Donostian. Azkeneko urtetan ehuneko berrogeia. Etxe bizitza publikoa lenestea, hori da zuen garren, zuen bigarren mandatua. Eta ingo dugu, noski egingo dugula. Egin genuen hiri honetan gobernatu genuenean, txominen hain zuzen ere. Egin genuen eta egingo dugu, seguru eon zaitezte. Promozio pribatuetan, erekiko diren etxe gutxienez, eguneko berrogeita amarra, babestua izango da. Eremu publikoetan, eta asko dira donostian, identifikatuak ba ditugu, eraikitakoak berriz etxe bizitza guztien euneko iru eta amarra babestua izango da gutxienez. Eta etxe bizitza babestu guzti hauen euneko euna alokaro eskuak izango dira. Eremu pribatuetan, naiz publikoetan izan. Eta hauetatik, hauetatik euneko amabost, hogei, artekoa, gazteentzeko izango da. Hoi, hemen nire konpromisoa zuen aurrean. Quiero ratificar delante vuestro lo que anuncié hace una semana. Utilizaremos todas las herramientas que nos proporcionará la Ley de Vivienda aprobada esta semana en Madrid, gracias a Echa Bildu, para regular el alquiler de la vivienda. Y para ello declararemos Donostia ciudad tensionada. Se ha querido desviar el debate y es comprensible, pues lo hecho estos últimos años y sobre todo lo no hecho han provocado la situación actual de la vivienda en Donostia. Pero nuestro compromiso es claro, abordar los retos con valentía para crear oportunidades para todas y todos los donostiarras. Priorizar la vivienda pública, ese es vuestro segundo encargo. Pues así lo haremos, de manera totalmente natural, por supuesto que así lo haremos. Y además podemos decir que lo hemos hecho, lo hemos llevado adelante cuando hemos gobernado esta ciudad, como se hizo en Chomín. Y antes lo hicimos y ahora lo vamos a volver a hacer. Ese es nuestro compromiso. De las viviendas que se construyan en ámbitos de titularidad privada, al menos el 50% será vivienda protegida. Y de las que se construyan en suelo de titularidad pública, y tenemos identificados varios ámbitos de actuación, al menos el 70% de vivienda será protegida y dedicaremos el 100%, el 100% de todas estas viviendas protegidas de alquiler, protegidas para el alquiler. Dedicaremos el 100% de todas estas viviendas protegidas al alquiler, sean en desarrollos públicos o sean en desarrollos privados. Y de todas ellas, entre el 15 y el 20% serán para las y los jóvenes, facilitándoles así su emancipación. Ese es mi compromiso hoy, aquí, delante de vosotras y de vosotros. Donostia errekuperatuko degu. Donostia rock berriro ere protagonistak izan behar dugulako gure irian. Donostiarren bizikalitatea hobetuko dugu eta donostian bizial izateko aukerak sortuko ditugu. Eta bukatuko det, mesu importante batekin. Hau, elkarrekin egitea, seguru nago, oso polita izango ala. Placer bat izango ala, bidea elkarrekin egitea. Eta idea batekin gehitu daitezke, Oso importantea. Beti entzuten da, zue gaztea zehate eta etorkizuna. Eta bai, izango zarete. Baina bazarete ere, oraina eta orain egin nahi dugu lan zuekin batera. Hau pagasteak eta gora donostia.